Açıb o yeməkdən neyəcəksən? Xaladelikdə neyəcəksən? Biz çölə çıxan kimi gəlirsən. Həm də bu əvin tikilməz. Bu çöl deyirsən, kəmal deyirsən. Və sən bu xaladini bu haber açıb neyəcəksən? Burada. Dedim, görüb. Bir şey yoxdur. Ha. Götdün yeri qoyamısan indi. Mən nətə götürdüm? bir defa çamalek. Sokucular aslında hala. Hala soktun isteşan. Ay sevmez mi? Şipa. Su da her yer. Tamam isteşan. Bu ne? Ay şeyh taziye. Şiyim onun içine ya. Ziya şeye bak. E sen elinden neyin ya ya biz? Az onun içine ne karışladın sen? Niyə onun içinə işlədin ki? Yaxından. İşlədə, eləcə də sil. Sil, işlədiyin yerləri sil. Hə. Harda işləmişdin ora? Ay qız. Hələ də burada da heç Sən gəlib burada işləmirdin, oradan məhliyə məhliyə gəldin bura. İstəkənə bax, bunda sən şirin çəkirsən, yeşər. İndi mən səni sənə çimizdirmişdim. Onu işlədim, nətər olacaq onun axırı? Sən qormursan davada. Hi? İndi ziyəcil getdilər, gətirələr, üstü isə adam ölə. 56 şəhdi sil. Sil, 56, 6, 6. O biri tərəfə apardı tökəcəm valikin altına şey. Hara tökəcəkdim mən? Təzəcə şəmişdi. Təzəcə Ay qız indi mən ona kimin gəlmişdim də hara tökəcəkdim şey? Ki? Hara apar tökəcəkdim? Aparacaqdı hamama tökəsə. Və hara tökəcək, partın içində qalacaq, bir şey. A sən onu az sürtmə hər yerə. Az sürtmə şəyə hər yerə. Otur şəhər içində eləcənə. Otur qoy oğlun gəlsin. Otur.